Что ты видишь? Деревушка, деревянные дома. Дальше лес какой-то. Как опушка такая большая. Посмотри на свои ноги, ты видишь? Да, какие-то, ну как, галоши или что-то такое. Но <laughs> не он ты. На что галоши одевает. Какого цвета? Ну, это материал какой-то такой. Валенки, валенки, вот. Валенки на гал... Такие... На них галоши. Такие серые? Да, серые. Угу. Ты куда-то идешь или стоишь? Ну, стою, смотрю. Возле дома стою. А что за дом? Ну, такой деревянный домик, такая пристроечкой к дому. А, как, как открытая беседка такая. Какое у тебя отношение к этому дому? Это твой дом? непонятно. Просто дом пока не вижу. Что ты еще видишь? из трубы идет дым белый. Видимо, что-то там. Сейчас какое время года? Похоже на конец лета, что-то такое, осень. Уже прохладно, начало. да? Да нет, я в такой рубашке. И маленькая. Да, да, да. Такая распашонка рубашка. Широкие штаны какие-то. Как ты себя чувствуешь? Отлично. Такой здоровенький достаточно. Ты мужчина? Да, да, да, такой крупный. Попробуй почувствовать сейчас, понять, что в этот момент ты собираешься делать. Ты можешь прокручивать События. Посмотри, что происходит. Ну, я принимаю участие в строительстве этой деревушки. Ты откуда-то приехал? Ты не местный? Да вроде нет, приезжий. А что ты делаешь? Рублю лес, строю дома. Ну, я не один там, много этих мужиков. Это Рубин. Тебе приходит понимание, где ты находишься? Это какая-то страна, какой-то континент? Ну, этого не вижу, потому что вот только какая-то закрытая такая область. Лес. И вот э, в лесу вот эта опушка. А нет, не вдали, в принципе, не так далеко. Есть там какие-то поселения еще. Тоже древень, деревянные. Хорошо. А теперь просто расслабься. Расслабься и пусть сейчас твоем сознании возникнут цифры, это будет год, это будет год. В какое время происходит это событие? В каком году? 1875. 75 год. Прекрасно. Или 73. Что происходит дальше? Прокручивай события. Деревушка построилась как-то так, быт, обживаемся. Женщина, дети бегают. Это твои дети? Твоя женщина? Да, нет, как-то так общий. Ну, в смысле, не то, что общий. Просто вижу детей. Не знаю, моя, не моя. Там все что-то делают. Какой-то сенокос, поля стали обрабатывать. Эти лошади а, для вспахивания. Коровы есть. Ну, какой-то такой вот уклад деревенский. Хорошо так. Все так дружно, слаженно живут, работают тебя есть какая-то профессия? Что ты умеешь делать хорошо? Почувствуй это. Я что-то делаю именно с деревом. Ну, как-то... То ли плотник, то ли что. Ну, почему-то вот работаю по дереву. Колодцы он строил. Стоит колодец хороший. А сейчас попробуй перейти именно в одной ситуации, когда ты что-то делаешь, что-то делаешь своими руками, с деревом. Что ты делаешь? Фигурки какие-то резные, ну вот, знаешь, украшают э, здание вот такое вот. Э, как это, деталь какая-то резная. Ну, судя по всему, какая-то славянская. Тебе Похож. нравится этим заниматься? Да, так хорошо. Что ты сейчас делаешь? Что это за фигурка? Слушай, ну я, по-моему, разнорабочий. Потому что там что-то и какой-то а, кузница какая-то тоже. А, нет, это не я занимаюсь. Я просто пришел зачем-то. Зачем ты пришел? То ли соединение, то ли что-то попросить кузнеца. Что-то... То ли идея какая-то у меня, то ли что. Что-то он там выковывает. Лента времени раскручивается, и события развиваются. Смотри, что происходит дальше. Дальше поле пошу. Спахивает. Лошадь запряженная одна. Прям такой, блин, Крупный-крупный мужик. <laughs> Да. Спроси. Спроси. Как тебя зовут? Как тебя зовут в этом воплощении? Федор. А теперь перенесись в одно очень важное событие в жизни Федора – пусть происходит какое-то очень важное событие в жизни Федор. Что сейчас ты видишь? Что за картинки бегут, бегут, бегут. События вообще так. Какая-то борьба, какие-то скачки на лошадях, какая-то женщина такая, ну, такая сбитая. Посмотри на нее. Кто она тебе? Ну, судя по всему, жена, да. Что я к ней испытываю. Смотрю. Ну, такие хорошие у нас отношения. Что-то там готовит. Перенесись. Переломный момент жизни. Федор. Что-то у нас какие-то как соревнования, что ли. Что-то мы к чему-то готовимся. Какая-то, вот я говорю, борьба какие-то там. А, шашки. Что-то что такое. Что-то мы к чему-то тренируемся там. А что ты делаешь? Тоже, ну, тоже как бы участвую во всем этом. Как-то так вот, что тут важного. Перенесись в момент, когда начинаются эти соревнования. Не, не как бы всегда были. Это новая деревня, мы туда переехали, сначала отстроили с мужиками, а потом туда перевезли своих жен, детей. Вот у меня мальчик и девочка есть. Ну и... И... Ну, обустроили все, получается. Какой-то уже урожай собираем, чем-то питаемся. Это как новое место жительства. А тренировки, все такое, это ну как, как обычно, как всегда. Все такие очень ну, тогда не было такого понятия спортивные, просто сила была такая, прям распирает от нее. Все такие прям... Дух такой чувствуется. О! Ну да, мы, как знаешь, как Судя по всему, мы там то ли царю служим, то ли чё. Какая-то как дружина идет. И мы вот э, туда призваны были. Мы там служим. Прокручиваю а, время, что происходит? Сражение. Непонятно с кем. И видишь себя? Ну да. Почему-то уже окончание этого сражения. Что у тебя в руках? Меч какой-то. Этот щит. Нет, не меч, копье. Ты хорошо умеешь пользоваться. Да, оружием. да, там все очень опытные. Ты убиваешь людей? Ну да. Что ты испытываешь, когда убиваешь людей? Ну, я защищаю родину. Это враги? Ну да. Пусть к тебе придет. Больше некому ее защищать. Пусть к тебе придет понимание, кто это. Враги? С какой народности? Откуда они пришли? То ли тюркская какая-то народность. Ну, одежды у них такие вот, э, много на них <clears throat> из каких-то животных, шкуры какие-то, головы покрыты вот этими вот, шапки такие вот, ну как, э, тоже сделаны из каких-то шкур животных. Угу. Такие вот какие-то, ну можно сказать, помпезные что ли. В тебе есть страх? Нет, но и злобы нет. То есть это как-то так, ну как, не знаю, долг что ли. А вы побеждаете? А вот непонятно, вот как будто со стороны смотрю на поле боли. Какой-то туман непонятный. Как-то так сузилась картинка. Слушай меня внимательно. А теперь будто со стороны посмотри на это поле и посмотри что происходит на энергетическом плане, на этом поле? Что ты видишь? Ну, вот, вот эта вот сила, она пришла как завоеватели, то есть они хотели поработить. А мы, ну, фактически защищались. Ты видишь цвета или энергию? Ну что ну да, видишь? это как, как такое <clears throat> темное облако оно шло э, на, вот эти земли наши. Посмотри, что происходит с теми, кто умирает в этом сражении. На энергетическом уровне? Да. Чего особенного, просто души отделяются и улетают. А теперь на счет три. Ты перенесешься в момент смерти Федора. На счет три ты перенесешься в момент смерти. Федора раз, два, три. Что ты видишь? Ну, я пока вижу такого уже в возрасте Федора. Ну, как в возрасте лет. Пусть к тебе придет цифра. Сколько? Тебе лет в этом воплощении? Ну, за 50 уже. 55, может быть, вот так. Роста? Что происходит? Ну, я, значит, прощаюсь. Ну, как обычно, иду на службу. Прощаюсь с родными, с женой, с детьми. Ну и иду сажусь на... Ну как, садимся мы там на лошади и скачем опять в город сначала, а потом, потом патрулировать. Рассказывай, что происходит дальше. Нас немного, человек, наверное, 16. Ты хорошо знаком с этими людьми? Ну да, они примерно одного возраста со мной, с одной деревни. Ты давно их знаешь? Да, мы там всю жизнь вместе. Тебе приходят имена? Ну да. Всех называть? Назови. Ну, Владимир есть. Есть Роман, Виктор. Ну, это, видимо, самые такие близкие. А что происходит дальше? Ну и мы проезжаем, курируем какая-то лес... лес, тоже такая поленка как про леси. Ну и вроде как там какая-то чужит останавливается. <laughs> Стали мы на этой полянке и стоим. Вы что-то увидели или почувствовали? Я не знаю, что-то встали просто и стоим. Наблюдаем, куда-то смотрим в сторону леса. А теперь послушай меня внимательно. Прямо сейчас ты видишь то, что видит Федор, стань его глазами. На него ушами. Пусть полностью зрительный ряд станет ясным, и четким. Описывай, что видит Федор. Mm. Ну, короче, ненормальная тишина какая-то. Мы остановились, осматриваемся. И тут из леса град стрел. Ну, в общем, нас расстреляли. Кони бегут. Кто там кого особо не коснулось, кто ранен, кто нет. А у нас так как немного, но Федор не убит, ранен, плечо, нога, грудь. Что происходит дальше? Ну, я смотрю, кто выжил, кто ранен. Удалось одному вырваться. Он, ну, как гонец, что ли, побежал сообщить о наступлении. А мы там остались, кто живой еще, как-то сдержать. Рассказывай, что происходит дальше? Ну, там, в принципе, все понятно. В общем, это целая армия. Они там и из Залесья, и из леса. Кто это? Ну, похоже, у них какие-то такие то ли латы, то ли что, какие-то железные, знаешь, как эти кольчуги есть. Такое оснащение серьезное. Теж, тяжелая броня. Такая сереб... ну, как под серебро. А что сейчас происходит с Федором? Ну, они нас... Не, они нас не окружили, но нам смысла нет бежать потому что раненые, кто-то убит, кто-то ранен. Ну и мы просто вступаем с ними сначала на мечах. Что ты делаешь? Что делает Федор? Ну, сколько есть, только забираем. Сколько есть сил, столько и забираем. Ты сказал, что Федор ранен в грудь. У него остаются силы бороться? Ну да, там такие прям мужики, конечно, серьезные. Ну, все. А, протыкают мечом чуть ниже солнечного сплетения получается. Ну, где-то солнечное сплетение. Ну и все, на этом все заканчивается. На этом не заканчивается. Да. Рассказывай, что происходит дальше существом, которое проживало жизнь Федора. Ну, я поднимаюсь над Федором, над лесом. Что ты чувствуешь? Ну, как бы еще воспоминания остались о том, что ни страха, ни тревоги, ничего, просто так спокойно. Еще привязанность осталась, поэтому а, мысли такие, что гонец успеет предупредить, так что а мы хоть как-то успели сдержать. Что дальше происходит? Ты поднимаешься, поднимаешься выше. Ну, я смотрю на все это, на шарик этот голубой. Ты вышел из атмосферы Земли? Ну, да, уже да. Продолжай свой полет, свое путешествие. Куда ты направляешься? Ты знаешь, куда ты направляешься или тебя куда-то Просто тянет? несет. Просто тянет. Перематывай. Время тебя тянет, тянет, куда притягивает. Что ты? видишь? Какое-то белое свечение. Я туда проникаю и нахожусь в белом свечении. В этом белом свечении ты чувствуешь свою разделенность. У тебя есть осознание, кто ты есть? Да, как бы у меня нет такого самоосознания. Ну, в смысле задач. Такое впечатление, что я и знаю, что так должно быть. Совсем не ново. Как бы, ну, прошла эта жизнь хорошо. Все хорошо. Сейчас возвращаюсь домой. Что в тебе происходит? Какие чувства? Абсолютно ровно, спокойно. Не огорчение. Кем? Ну и радости особой нет. Нормально, ровно. Кем ты себя ощущаешь? Ну, я вижу, просто субстанция такая, почти прозрачная. Можешь ли ты полностью слиться с этой субстанцией прямо сейчас? Ну, я и есть эта субстанция. Могу ли я поговорить с тобой? Как с субстанцией? Ну, конечно. Разговаривай. Что сейчас в этом свете происходит? Ну, белое куда-то ушло, как-то растворилась вот эта вот область. Она за ненадобностью ушла. Там, как правило, прибывают те, кто кому нужна, нужна реабилитация. А дальше, ну, дальше безграничный какой-то космос. Просто я там плаваю, не то, что куда-то несет, просто плаваю. Чувствуешь ли ты свое разделение с этим космосом? Да нет, нет. Ну, я как отдельная субстанция на каком-то уровне. Я же все это вижу. Ощущаю, ну, такое комфортное состояние. Пустоты такой. Приятное ощущение пустоты. Легкости полета, расслабленность нет ни желаний, ни каких-то устремлений. Просто находишься. Что происходит дальше? Такое впечатление, что я просто потихоньку начинаю растворяться во всем. Становлюсь все тоньше, прозрачнее. Становись все тоньше и прозрачнее. Полностью растворяйся во всем. Теряй все границы полностью растворяйся во всем. Есть ли у тебя границы? <clears throat> Нет. И не было никогда. Есть ли у тебя время? Нет, не было никогда. А что такое время? А ничто, нет такого. Просто понятие. Некуда спешить. Некому. Некому спешить. Не для чего. хорошо. Вот а тут хорошо. Тут это везде. <laughs> Везде, кажется, хорошо, где я есть. Я везде. Попутешествовать по планете Земля. Да хоть где. Во времени, пространстве. Просто.